みんなよ一二三えっと学校の帰り変な大人のお兄さんが2人いて何か話しかけてきて「気仙沼のこ伝えていく」みたいな感じになってあじゃあそれだったらと思っていいかなと思ってごっつい写真じゃなくて手近めだったからなおさら完全にできるかなと思って。 でやっていくうちに面白いなと時間が経つにつれてどんどんどんどん変わって例えばあの大きい船も最初は嫌だったけど今になっては馴染んでしまったから本当に風景の一つになってしまったから枯れ木も何も。 ニスとかでやるのはやっぱりざっくりしてて細かいところまではやってないのでそういう箱崎とか釜石とかをやっぱり自分たちの視点から世界に発信していきたいっていう気持ちが強くなってて今続けてます。その復興がれきとかでもまあその復興が 終わってないよっていうことは伝えられるんですけどじゃあそこの人はどうなのかってやっぱ他の人みんな思うと思ったのでこの復興になってるこんな夫婦も被災地にはいるんだよっていうことを伝えたかったので撮りました福島するんですねそうです 入ってます。説明だけちょっと。おにぎりの写真撮ってね。 のみんな揃って。まだ見える指見える指見える。指見える ずっとせーのでおいはい OK 始まった始まっちゃったよ け妥協とか何もなしで本当に一生懸命何回も何回もチェックしていただいてあの職人みたいな人たちにも印刷していただいたことは本当に嬉しいなと思いました。全部触ってください。オーセッデの電源というのは、そのインクと水の反発力を利用して 最初に水を乗せてガッと乗せてその後にインクを乗せるという構うになるんですけどもこの部分のとこだけはインクが伸びますです 親しい人も親しくない人も写真撮ってると何撮ってんのやとか何で撮ってんのやとか話すきっかけが増えてったりその人はいろんな辛い経験もあったり、自分のあった事件とか出来事とか教えてくれるし頑張れっても言ってくれるし写真撮り始めていろんな人との関わりが多く増えていったかな 量の進み具合とかいろいろみんなに伝えられる。はい、じゃあね自由席ね